झलक शर्फी श्रीवल्ली झलक शर्फी ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಈಗ ನೀವು ಪ್ರಿವಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿರುವ ಪುಷ್ಪ ಮೂವಿಯ ಶಿವಲಿ ಸಾಂಗ್ ಹಿಂದಿ ಡೈಲಾಗ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಾನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೇನೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಬೆಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಫಾಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೇನೆ ಫಾಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಟೆಸ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫೋಟೋಸ್ ಹಾಕಬೇಕು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಗ್ ಬನ್ನಿ ಮತ್ತು ಶೇಕಪ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ತ್ರೀ ಡಾಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಕಾಪಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಬನ್ನಿ ಮೆಥಡ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಎಫೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಿಂಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಟೆಕ್ಸ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಯ್ತು ಈಗ ಈಗ ಫೋಟೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮೀಡಿಯಾ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಫೋಟೋ ಹಾಕಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ತ್ರೀ ಡಾಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಫಿಲ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಏರಿಯಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೆಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಐಕನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮೀಡಿಯಾ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಫೋಟೋಸ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಫೇರ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಏರಿಯಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೂವನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಬೆಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಫೋಟೋಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫೋಟೋಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಆಯಿತು ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫೋಟೋಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿವೆ ಈಗ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಹಾಕಬೇಕು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಹಾಕೋದ್ರಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಕ್ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಶೇಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ನೇ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಕಾಪಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಬನ್ನಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೈಡ್ ಮಾಡಿ ಇದಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು ಫಸ್ಟ್ನೇ ಫೋಟೋಕ್ಕೆ ಈ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ನೇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಫೋಟೋಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ನಾಲ್ಕು ಫೋಟೋಸ್ಗೂ ಬಿಡಿ ನಾಲ್ಕು ಫೋಟೋಗೂ ಬಿಟ್ಟು ಐದನೇದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಫೋಟೋಗಳು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಐದನೇ ಫೋಟೋಗೆ ಹಾಕಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈಗ ನಾಲ್ಕು ಫೋಟೋ ಬಿಟ್ಟು ಐದನೇ ಫೋಟೋ ಹಾಕಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ फ्रेंड्स ये फर्स्ट में इफेक्ट ऐड ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇಟ್ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಓನ ಬ್ಯಾಕ್ ಬನ್ನಿ ಮತ್ತೆ ಸಸಪೋಕ ಟೋಕನ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ ನೋಡಿ फ्रेंड्स ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ತ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರೇಡರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ फ्रेंड्स ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಬನ್ನಿ ಇಂಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಕロール ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು ಎರಡನೇ ಫೋಟೋ ಅಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಹಾಕೋದೆ ರೆಡ್ ಮಾಡಿ ರೆಡ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ ಕಷ್ಟ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಈ ನಾಲ್ಕು ಫೋಟೋನ ಬಿಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹೀಗೆ ಹಾಕಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈಗ ಹಾಕಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಬನ್ನಿ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆ ಇಟ್ಟು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ್ಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ કપટ મેં એફેક્ટ માડી તે રટ મેં કોપી મેં કોપી મેં માપાઈ માથે બેગ બની માથે બેટ મારો ઓપન માડી સરપ સ્લાઈડ માડી સરપ સ્ક્રોલ માડી ફ્રેન્સી એ ફોર ધ સકરેટ ફોર ધ epic ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಎಪಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೂ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಎಪಿಕ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಎಪಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ತ್ರೀ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವು ಹಿಂದಿನ ಎರಡು ಫೋಟೋ ಬಿಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಎರಡು ಫೋಟೋ ಬಿಡಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಮಧ್ಯ ಮೂರು ಇದಾವಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈಗ ಎರಡು ಫೋಟೋ ಬಿಡಿ ಇದು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ತರ್ಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಥ್ರೆಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಥ್ರೆಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದ ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಲಾರ್ದೆ ಯಾವಾಗ ಬಿಟ್ಟು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫೋಟೋಸ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಯಿತು ಏನಿಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮ್ಮದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಚಾನಲ್ ಲೋಗೋ ಇದ್ದರೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನು ಲೋಗೋ ಹಾಕಾಯ್ತು ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ಲೋಗೋ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಣದೂರ್ಕ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಆದರೆ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್